de retina, ¿cómo pasa la anestesia? La anestesia de cirugía de retina es con anestesia local, aplicando el medicamento anestésico directamente en el ojo, atrás del globo ocular. Pero para realizar este, esta técnica anestésica necesitamos de un paciente que tolere estar completamente acostado y la colaboración de que esté inmóvil, que no se mueva. En los pacientes que por algún impedimento no, eh, que no puedan colaborar o que no entiendan lo que el procedimiento que nosotros vamos a hacerlo, nos vemos obligados a realizar con anestesia general.